joskus konseptille asetetut tavoitteet voi tuntua vaikealta tai mahdottomilta, koska ne on niin isoja. Ja, ja senpä takia tavoitteita kannattaa pilkkoa vähän pienempiin osiin ja niistä tuleekin yhtäkkiä paljon helpommin käsiteltäviä. Tässä on esimerkki siitä yhdestä liikuntapalvelun tavoitteista ja esimerkiksi nyt reilun puolen miljoonan liikevaihto, niin kun se pilkotaan pienempiin osiin, Osa on salimyyntiä, osa tulee verkkokaupasta, osa B2B-myynnistä ja sitten vielä erilaisiin tuotteistuksiin, niin yhtäkkiä päästäänkin siihen, että, että pystytään hahmottamaan, että no kuinka monta erilaista tuotetta pitää vaikka verkkokaupassa myydä, jotta saavutetaan tämä pienempi alatavoite. Ja näin tästä tulee paljon helpommin käsiteltävä kuin se, että ajattelisi vaan, että okei, puoli miljoonaa, puoli miljoonaa. Niin varmasti kuulostaa pahalta, mutta punsen pilkkoa pienempiin osiin, niitä on helpompi käsitellä.